nome é Guilherme, eu sou daqui da Dr. Melino de Oliveira e há cerca de um mês é, a gente instalou os rastreadores da Contele nos, na frota de carros dos nossos técnicos de dedetização e manutenção. E já foi possível notar algumas, muitas é, melhoras na, na gerência do, do, dos veículos, como por exemplo, a gente pode acompanhar em tempo real é, onde cada veículo está, a gente pode acompanhar cada, quando cada técnico inicia o serviço ou e quando ele finaliza o serviço. Né? É, quando um técnico, é, um veículo é, fica parado muito tempo com o motor ligado, é é, a gente recebe uma mensagem também. Quando o veículo é ligado fora do horário de serviço, nós recebemos também uma notificação. A gente pode também passar para os nossos técnicos algumas rotas alternativas para economizar gastos com combustível no final do mês. É, e tudo isso faz com que a, a empresa possa crescer, possa economizar.